Hola, em dic Montse, sóc la nova veïna d'aquí del barri de Congost, a Granollers. A la teia flamenc trobareu vestits de flamenca, bluses, faldilles, ropa de ball, sabates, complements. Eh, també se fa a mida i també ho podeu apartar per anar pagant a poc a poc durant tot l'any. Aquí us espero al nuevo Atelier Flamen aquí en Gran Vía. Molt de gust i vingueu tots.